Hoi, in dit korte filmpje wil ik laten zien hoe je het D8-protocol op de nieuwste versies van de Tyrannus kunt gebruiken. Daarvoor heb je OpenTX Companion 2.1.7 nodig, waarvan de link hieronder staat vermeld. Daarnaast heb je nog een mini-USB-kabel nodig en de laatste eh, versie van de firmware, welke je kunt vinden onder File, Download en dan Download Firmware. En dan eh, kun je hem opslaan op een locatie waar je hem zelf het makkelijkst weer terug kunt vinden. Druk je op OK. Vervolgens sluit je je trainers aan op je, op je computer. Met de eh, mini-USB-kabel. Alleen houd er wel rekening mee dat je niet de trainers aanzet. Dus gewoon helemaal uitlaten en ook niet in de bootloader mode starten. Vervolgens ga je naar uh, eh, Read Write. En dan eh, druk je op Flash Firmware. En als laatste druk je op Write to TX. Mocht het flashen nog niet lukken, omdat je een error krijgt, dan staat er hieronder nog een mogelijke oplossing. Oké, dan gaan we controleren of de D8-optie erbij gekomen is. We hadden net alleen LR12 en D16. Welkom to OpenTX. Switch warning. Nou, het model. Een paar keer omhoog. En daar is de D8-optie al. Ehm, nou, we kunnen nog wel even bijden met een... Uh, met, eh, met onze EpiQuad, Epirex. Deze werkt ook alleen met het eh, D8 protocol. Die hebben we hier. Um, kwestie van het blindknopje even ingedrukt houden. Aanzetten. Los. En ehm, dan kunnen we het binden stappen en dan... Eh, moet moet die zijn.